لقد لقي ربه في أحداث يوم أمس كان الأمر أسوأ من اليوم السابق حيث اعتدي على المتظاهرين السلميين من المندسين اعتدي عليهم اعتداء صارخا مرفوضا باستخدام السلاح الخرطوش الأسلحة النارية قنابل الغاز الباب يلا يا شباب دي آخر لحظات راجل كذاب بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من التجارة في الدين لسه مصلي صلاة العصر الغضب مالي محيط القصر أنا مش كافر أنا مش ملحد يسقط يسقط حكم المرشد إعلان دستوري ديكتاتوري رصاصة لسه واقفة في زوري استفتاء ملوش ولا لازمة ارحل ارحل يا ابن الجزمة والعسكر نازل قال ايه يحمينا ايه رأيك يا انس ايه رأيك يا مينا كل رصاصة بتعمينا في ايه يا جدعان مش الثورة دي لينا ارفع كل رايات النصر الثورة هي اللي تحكم مصر اضحك كركر اوعى تفكر الاخوان على قوة ترفع كل رايات النصر الثورة هي اللي تحكم مصر اضحك كركر اوعى تفكر الاخوان على ام العصر اعلان دستوري ديكتاتوري رصاصة لسه واقفة في زوري استفتاء ملوش ولا لازمة ارحل ارحل يا ابن الجزمة ارفع كل رايات النصر الثورة هي هي اللي تحكم مصر اضحك كركر اوعى تفكر الاخوان على ام العسكر ارفع كل رايات النصر الثورة هي اللي تحكم مصر اضحك كركر اوعى تفكر الاخوان على ام العسكر ارفع كل رايات النصر الثورة هي اللي تحكم مصر